नहीं वो शॉर्ट हो गई अच्छा बॉलिंग आ रहा जबरदस्त तुम पूरा एकदम खराब हो जाता नहीं नहीं three to go three line में विकेट के अंदर मारो सीधा अच्छा हमको सिखा रिया है शाबाश कैसा दिया आपको है नहीं दिया अच्छा Excellent ball. Excellent ball.